Nah di sini dari Khairul Jamain ya. Jangan lupa disupport dengan subscribe dan tengok video-videonya dan share video-videonya guys. Jadi melihat daripada thumbnailnya saja ya, melihat daripada thumbnailnya ini ini sudah dari awal video lah ini sudah cantik banget guys Masya Allah jadi langsung saja guys saya sudah penasaran kita play videonya let's go Sabah sebuah okay. negeri di bawah bayu negeri yang terletak bawah di bayu. kepulauan Borneo bersama Sarawak dan Kalimantan oh sebut saja Sabah kita akan terbayangkan Gunung Kinabalu ataupun dikenali oleh orang lokal Akinabalu ah, Sabah adalah sebuah negeri yang penuh khazanah limpahan Tuhan. Oh. Untuk vlog kali ini, kami akan menyelusuri tempat-tempat menarik di negeri Sabah. Bermula dari Tenom, Kundasang, Kota Kinabalu dan Sempurna. Oh, Untuk episod Sabah eh. kali ini, korang kena tengok sampai habis. Sebab kami dari cerita Encore ada package backpackers dan juga adventure untuk ke Sabah bersama aku, Khairul Jumain dan juga tim. Tenom wow. adalah sebuah daerah yang terletak di selatan negeri Sabah. Keluasan Tenom kira-kira 2,238 km dan meliputi daerah kecil Kemabuk Kawasan yang berbukit, bakau dan hutan hujan tropika yang lebat. Sungai Padas ialah sungai yang menjadi taruhan untuk para pedele ataupun geng-geng kaki rapi. Wow. Jadi, tujuan aku ke Tenom kali ini adalah untuk menakluk Sungai Padas bersama tim aku dan dalam pada masa yang sama ingin meneroka daerah Tenom. Antara salah satu keunikan ataupun tarikan di Tenom ni adalah kereta api lama yang menjadi penghubung antara kampung-kampung. Oh, kereta apinya Selepas kami sampai di Tenom, ada sedikit tanah runtuh di laluan kereta api tapi kami boleh melalui untuk sampai ke destinasi kami ataupun starting point rafting kami iaitu di stesen pangi. Keterujaan aku semakin membuat-buat semasa di dalam okay. kereta api kerana kereta api ini menyelusuri tepi sungai sepanjang mengerikan sungai padas sungai ini guys dan aku dapat melihat kekuatan air sungai padas ini bukan calang-calang sungai aku akui aku antara Boy, penggemar ya. sukan air aku sudah rafting di Kuala Lumpur baru okay. Ulu Slim dan juga Gombeng tapi kali ini di Kepulauan Borneo aku ingin menakluk monster yang berada di Sungai Padas. Wow. Dan saya bang. Yeah, thank you. Penduduk Tenom rata-rata adalah suku kaum Murut dan Ramli juga berketurunan Murut. Suku kaum murut ni terbahagi kepada dua iaitu murut Timugon dan juga murut Tagol. Hmm. Okay guys, stop sekejap. Aku tahu korang enjoy tengok video tu. Tapi aku nak korang lagi enjoy kalau korang join trip kita orang ke Sabah. Sebab kita orang ada dua trip, satu adventure, satu backpackers. Kalau korang join wow. trip backpackers, korang akan rasa pulau-pulau yang best dekat sempurna. Jadi kalau korang nak adventure, kita akan bawa pergi ke Sungai Padas, kita akan bawa oh. ke Kundasang, hiking Marangang Hill dan kita akan bawa ke KK iaitu pulau. Jadi korang akan dapat rasa tiga terus iaitu sungai, gunung dan juga laut. Power kan? Jadi deposit dia hanyalah RM100 sahaja. Eh, kita murahnya. buka sehingga tahun 2022 hingga tahun 2024. Aku nak korang rasa view yang sangat cantik Dan yang paling penting adalah The real experience backpackers Macam wow. mana aku rasa dulu? Murah aku banget guys Langsung aja daftar Sebab eh. pengalaman ni lah yang berharga dan susah nak dapat Apa lagi? Korang boleh contact nombor dekat bawah Join trip kita orang okay, Cerita and call dan rasa guys. the real experience Travel dan juga adventures bersama kita orang Jom! Jom! Jom! Jom! Jom! jom cakap Ui, murahnya RM100 je sebelum tu korang kena tulis uh, borang insurans whatever nanti uh, so itu memang benda yang wajib lah so salah satu je macam saya cakap kita ada pedal pedal ni lepas tu kita ada life jacket kita ada life jacket lepas tu dia, kita ada helmet so ini sangat-sangat penting lah life jacket vest ni dan juga rafting lah dekat sana so dia orang tengah setting kamera juga so kita orang pun tengah siap-siap sungai dia hari ni cuaca memang Alhamdulillah lah menyelpahi kita so eh. Ini first time aku rafting dekat Sabah And then first time juga dekat Sungai Padas So kita tengok macam mana Ciao. Jadi sebelum kami mula turun ke Sungai Padas Ramli bersama guide-guide yang lain dan juga orang kampung Menerangkan kepada kami basic keselamatan sebelum memulakan rafting jadi seperti biasa mereka akan menerangkan bagaimana untuk menggunakan pedal, apa fungsi life jacket dan juga helmet dan jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, apa yang harus kita lakukan. Sebab tidak semua orang yang main rafting ni tahu berenang. Kalau korang boleh lihat, Penggunaan tali ini sangat penting semasa korang rafting Kalau bot korang capsize dan korang jauh daripada bot Penggunaan tali ini adalah sangat penting dengan membaling tali dan cara bagaimana nak pegang tali itu Sebab jika berlaku kesilapan, kemungkinan nyawa anda akan melayang Sungai Padas mempunyai wow. keunikan tersendiri Level Sungai Padas adalah level 3 dan juga 4 tapi semasa kedatangan aku level Sungai Padas adalah level 5 What? ataupun lebih dikenali sebagai level monster oh no Okay, sekarang kita panaskan badan dulu. So, nampak tak? Dia berselura macam dekat laut. Ah, so, inilah festival one Sungai Padas. Renong Jadi korang kena datang try Untuk yang kaki adventure Dan yang gila rasa Okay Sebab okay. kita ada Noah Noah Hanya <laughs> malam Jangan dia Wih mengerikan sekali Okay sekarang ni kita orang kena stop sekejap sebab Aha. ada uh, kereta api maintenance yang akan lalu uh, sebab troli akan follow kita orang sebenarnya untuk mungkin ambil gambar dan dan sebagainya so jadi untuk safety dia orang so kita kena biarkan uh, kereta api maintenance tu limpas dulu uh, okay, jadi kita main siring-siring okay. dulu betul tak? Eh? ya? sabar betul lah ya? betul sabar bah kita okay. okay, kereta api dah mana so jadi lepas ni baru kita akan start kita punya rapid dan kita punya adventures lah hmm. stay tuned, enjoy shoo jump disebabkan level 5 dikenali sebagai level monster di Sungai Padas ni ia menambahkan keterujaan aku betul, untuk betul, menakluk betul. Sungai Padas bersama Ramli. Di Sungai Padas ada oh. beberapa rapid yang sangat bahaya. Salah satu dia adalah Headhunter, Scooby-Doo, Lambada dan juga Washing Machine. Kalau korang melakukan aktiviti rafting di Sungai Padas, jaga-jaga di rapid yang aku cakap tadi. Sebab apa guys? Korang kemungkinan boleh capsize di rapid-rapid ah. tersebut. Wow. Wish ngeri guys. Oh ada yang ngawasin juga deh ya. Oi. Oi, dah macam dekat laut tau. Wush. Aduh. Sering banget guys Kenceng banget Ada lagi ya Ada empat tuh Oke, okay, tepi dulu nih, tepi. Oke, <laughs> ini memang kita punya halfway so maksudnya kita sudah Ketinggalan. selesai 5 km 5 pada cakap tadi kita uh, ah, jangkaan memang akan laju sebab paras air tinggi semangat selalunya kalau turun-turun dari ini kita baru di Hetante ataupun di Lambada begitulah belum sampai sini lah macam tuh ah sebelum dulu lah sebentar ketemu yang ini kita punya kameramen dia, menjual dari dari sini ini halfway lah oke okay. ya betul nanti yang nanti yang drone drone tadi itu boleh start sini nanti lah boleh boleh hmm. boleh ini bab Oi. Hantamannya kelas banget. berperang dengan air nih guys aduh Woi, harusnya kenceng banget apalagi sekarang musim hujan gitu kan. Aduh. Wah. Satu, <laughs> Okay, so sekarang ni kita dekat last rapid Betul? Barbecue rapid Barbecue rapid So, inilah ending kita lah selepas ni di last rapid So, kalau kau tanya aku uh, Rapid yang paling gila kau tu starting tadi lah Head Hunter Sebab hmm. dia memang betul-betul kena hit <laughs> Hit Dia memang hit cari hit lah dekat kita lah okay. Ah, so, apa pun sebab kita orang dapat air teras kan, So, memang enjoy gila lah sebenarnya Enjoy. Nice. Kau kena datang eh. Datang dia. <laughs> oh ini mungkin uh, guide guide nya guys yang Oh. Wow. Oh. Enggak begitu ini tapi menyenangkan gitu menyenangkan sekali saya banget banget ya ini arusnya itu kita akan berhenti di sebelah kanan depan nah depan sedikit bukan tidak ya enggak kedengeran banyak uh, lagunya kenceng banget sih Okay. Untuk video kali ini, misi Sungai Padas kami telah berjaya. Okay, dah selesai berarti ya. Alhamdulillah, selamat. Zebek. Zebek. Zebek. Day 2 Kemana lagi ni Camping site Peri Peruiu Ya, korang boleh tengok view pagi ni Cantik weh, nampak tu gunung tu sebenarnya oh. Gunung, sini pun gunung ni Kabus Nampak jambatan tu Cantik excited lah excited the best the best sebenarnya korang please datang sini rasa the experience semua bila korang datang dengan kita orang ini yang korang dapat rasa sebenarnya ha, inilah keistimewaan dia bila korang travel as a backpacker korang akan dapat rasa whatever local rasa ha, itulah keistimewaan menjadi seorang backpacker betul saya bisa merasakan jadi sekarang guys wow, kita ada dekat <clears throat> jambatan gantung bukan jambatan Taparuli tapi ini adalah laluan orang kampung untuk ke stesen Pangi so korang boleh nampak Woi panjang guys Lalu lalu lalu mengerikan sekali. So itu salah satu contoh lah Orang kampung akan pergi uh, Dan balik menggunakan laluan ni Jadi untuk next video Kami meneruskan perjalanan Ke Kundasang dan juga Kota Kinabalu Kalau nak tahu apa yang kami lakukan wow. di sana Stay tune untuk next episode Terima kasih sebab support Jumpa lagi untuk next episode Aku Khairul Jamain Assalamualaikum Waalaikumsalam Allah wabarakatuh Alright guys, dah selesai Itulah Sungai Padas Tenom Sabah Daripada channel Khairul Jamain Terima kasih abang dah sharing kepada kita Dan jangan lupa guys Untuk ikutan tripnya Ada paket tadi Hanya 100 ringgit saja Dan boleh kontak-kontak dengan abang Khairul Jamain ini Karena beliau ini sudah berpengalaman Kalau sudah berpengalaman itu pasti lebih wow gitu loh guys Lebih senang kita Karena beliau ini sudah berpengalaman Dalam bidang uh, backpack hiker dan juga adventure dan lain sebagainya. Jadi tenanglah kita kan. Abang ni boleh tunjukkan tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang cantik, tempat-tempat yang memang oh rare lah macam tu. So, terima kasih guys dah tengok video ini. Kalau menurut saya sungai tadi tu saya tak akan lah ikut kat sana ah ha, main dekat sana eh hey, lah saya <laughs> saya nak tengok dari gunung je saya pecinta daripada uh, tengok daripada uh, pemandangan pemandangan lah kalau panjat gunung belum lagi lah kalau bukit-bukit okey lah tapi kalau gunung belum <laughs> takut Eh, tak senang, tak suka. Tapi suka melihat pemandangan yang cantik macam tu. Macam mana tu kan? Aduh. Okey, terima kasih dah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga channel Abang Khairul Jamain. Okey, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih kawan-kawan semua yang dah request. Terima kasih Abang Khairul Jamain. Jangan lupa di-subscribe guys channelnya, di-like dan di-share video-video Abang Khairul Jamain ini agar lebih semangat lagi untuk memberikan video-video menarik dan cantik lainnya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.